ዛሬ ደግሞ የማሳያችሁ ይሄንን የውሃ መሸጫ ነው። ይሄ ትልቁ የውሃ ሚኒራል ሶተር የሚሸጥበት ከላይ ቆረጥኩትና እንዲህ ቆርጬ እንዲህ አማረ ነገር ሰርቻለሁኝ። ይሄ እንደምታዩት ጥለት ነው። ጥበቧን ትገዛላችሁ። ይሄንን ይሄ ሁሌም እንደምነግራችሁ መርካቶ አለ። ከዛ ይሄ ቃጫ ነው። ይሄ የምታዩት ቃጫ ነው። በዚች እያንዳንዱ ቀጫ ዙሪያውን አንድ ቦታ ከጣበቃችሁ ማዞር መጠቅለል ነው። ጥለት እንዲመርጣችሁ እዩት እስቲ። ለቤት ውስጥ አበባ መትከያ ይሆናል። መኝታ ቤታችሁ ፎጣ ማስቀመጥ ትችላላችሁ፣ እየጠቀልላችሁ ባኞ ቤታችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ በሳሎን ቤት ውስጥ ደግሞ አልበም፣ መጋዜን፣ ጋዜጣ ማስቀመጥ ይችላል። አበባ መትከል ይችላል። እንዴት እንደሚያምር አያችሁት? እኔ ወድጀዋለሁ። ሁላችሁም ሞክሩት። ይኸው አሁን ደግሞ ይሄንን የውሃ መሸጫ እቃ ክዳኑን ትናንት የቆረጥኩት ያሳየኋችሁ ነው። ክዳኑን እንዲህ አይነት ነገር ወጥቶታል። እንደዚህ ስፌት አይመስልም? እንዲሰርቸዋለሁ ይሄ ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ከዚህ ላይ የወጣውን እዚች ላይ ደግሞ ሀይላንድ ጌጡ ይቆረጥና ከላይ ያለውን part እዚህ ላይ ያጣበቅኩት። ከዛ ይሄ ጌጥ አሁንም ይሸጣል በሜትር በሜትር በጣም ቆንጆ ቆንጆ ነገር ይገኛል ይሄ ሀገር እና ይሄን እንዲህ ፊኒሽንጉ ሲያምር ይሄን በሜትር ይሸጣል። ይሄን ለጠፍኩበት ማለት ነው። ይሄ ምን ይሆናል? ለቤቢሽ ለአጥሮ ፋትስማሽ ቤቢ ሻወር ያው እንዲህ አይነት እንትን ይወጣዋል። እንዲህ ይደረጋል። ሌላው ደግሞ ይኸው አንድ ላይ ተሰራ ላሳያችሁ። ይኸው እያችሁ በቀላሉ ሁለተኛ ነገር ቤታችሁን ላይ እንደ ስፌት ጌጥ ከለሩን አሁን ለሌላ ጊዜ ሰርቻ አሳያችኋለሁ። በስፌት መልክ መስራት ይቻላል። ከምትጥሉት እንደዚህ የሚጣሉ እቃዎች ብዙ ነገር ይወጣችኋል። ይኸው ሃይላንዶች እንዲህ መሆን ይችላሉ። ቤታችሁ የአበባ ማስቀመጫ ባዝ እንዲህ ትሰራላችሁ። ቃል ይገባለሁኝ ሌላ ጊዜ። በጣም አሁን የስራ ጊዜ ነው እና እያንዳንዱን እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁኝ። አመሰግናለሁ። እኔ ወድጀዋለሁ። እናንተስ? ባለቤቴ ቤቴን እንደዚህ አድርጎ አሳምሮ ጠብቆኛል በጣም ነው የሚያምረው። በጣም በጣም ወድጀዋለሁ። በጣም decor ኦቹን everything ወድጃቸዋለሁ እና እናንተም ትወዱታላችሁ። ይዋቸው ራሱን የሰራው በጣም በ simple መንገድ ነው የተሰራው። በጣም ያምራል everything እንኳን አደረሳችሁ። በጣም ነው የምትወዱት። በጣም በጣም በጣም በጣም ነው የሚያምረው እያንዳንዱ ነገር እና በጣም ትወዱታላችሁ። በጣም በጣም በቀላል መንገድ መስራት ይቻላል። እዛች ጋር የምናያቸው እነዚህ ሶስቱን በእጁ ነው የሰራቸው። እያንዳንዱ ካርቶኖቹም ያው ተጠቅልለው በጣም በሚያምር መንገድ ተሰርተዋል። ይኸው ኪዳነ ምሕረትም አለችን ቤታችን ዛሬም አለ ያምራል። በጣም ወድጄዋለሁ እኔ። እናንተም በቀላል መንገድ መስራት ትችላላችሁ። ይህንን አሰራር ከፈለጋችሁ comment ላይ ጻፉኝ፣ እነግራችኋለሁ። በቀላል መንገድ ነው የሰራው። እነዚህ ለቤት ዲኮር እንዲሆን ተብሎ ነው የተሰሩት። በጣም ነው የሚያምሩት። በጣም በጣም ነው የሚያምሩት። እንደዚህ አድርጎ አሳምሮታል። እንግዲህ ቷችንም እዚህ ጋር አለ። እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የገና በዓል አደረሳችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። ይህን ይመስላል።